не можете поскаржитись Слышь, на мене. Слышь, ну я ж вам угомонись. не проти. Ну, угомонись Це ваш- немного. ну, це я ваш- тебе це объясняю, ваша угомонись. робота знімати Е- если чудові они с відео тобой, если для они с тобой водіїв. соски тебе мнут, то я мять не буду соски, понимаешь? Я буду Ви мені разговаривать. погрожуєте чи що? Ні, 10 пом'ять хвилин до соски, цього. пом'ять соски. Це погроза чи ні? Слышь, люди будут орать просто. А на бодікамеру буде видно. фіксуєте? Е, ні, не фіксуємо. Розгляд справи проводите? Ні. А чому на даний час, поки ми на посту, ви не фіксуєте, не зупиняєте авто, от відсутня оптика, там можливо. Приїхав Вадос, і у поліції, як завжди, конфліктна ситуація, і вони для підтримки поліцейського знаходяться поряд. Я тобі Бажано прикривати напарника, так. Прикриваєте? Так, з усіх сторін. посту Чутова тормозят, и опять инспектор Старчак начинает рассказывать всякую ерунду. Вот все, все что угодно, лишь бы посмотреть документы водителя. Нещодавно він був е, э, у нас в роликах. А что вас остановили? что сказали? Проверить просто. Страховку. Давайте. Ну, документы. Не виривайте, Да. будь ласка, з рук. Ну, вы не должны забирать. мені Вы знаете? водій дав їх до- Водитель, для заберите перевірки. документы. Заберите в руки, в руки возьмите, в руки возьмите, берите. Бекав, мекав, забирав документи спів... у водія. Ну такий специфічний поліцейський. Да, это тот ролик, там, где я говорил, ну, верните документы водителя. Да, да, да, да. И вот здесь сейчас опять та же самая история продолжается. И вот три человека буквально за час набрали, мы все бросили, и, друзья, мы уже подъезжаем. Їдемо з'ясовувати ситуацію, чому такі є причини зупинки авто. А можливо, і нас зупини без причини. Подивимось. чимось. Я говорю, почему остановили фуру. Чому зупинили? Да. Підозра була, що... Понятно, короче, как обычно, опять какая-то ерунда. Снова доброго дня. Здрасте. Ну что, Старчак, как дела у вас? У мене чудово, у вас один А у вас не очень, я смотрю. Почему мне люди звонят, опять говорят о том, что беспричинные остановки вы совершаете? Так і я ж з вами тут склався по телефону. Ну так я понимаю, а что беспричинные остановки? Та ви ж самі водії повідомили, що він зобов'язаний пред'явити документи. А причину Нет, тільки я такое пояснюю. ему не, не, не поведомлял. Я ему рассказал, какая процедура и все. Почему вы опять беспричинно останавливаете машины? Давайте отойдем, люди, вот тут э, рассмотрение дела у них идет. справа. Да. Ну, потом мне звонит человек по Евробляхе. Евробляху полтора часа мурыжили здесь на посту. Півтори години ні, але з півгодини Женщина. вони О, постояли. женщина и мужчина. Ну, Я неадекватний. работать нельзя. Я неадекватний. работать Я нельзя. неадекватний. Куда ты не- Я Ты неадекватний. помнишь, как ты Я вылазил? неадекватний. Щас- Щасливої вам дороги. Ты Я помнишь, вас как не ты выламывал зупиняв. дверь, Я до вас у двері стукав. ступинку сту- сту- стукав, да. Не стукав, в мене її не було при руках. В мене було, не було її при руках. Я її А не, чем не ты міг стукал? стукати. Одинцом стукал? Я стукав пальцем два у вікно. Пальцем? Да ты Пальцем. выносил Спроси, дверь его. слышишь, где, где он вот так вот себя Нет, второй инспектор, он адекватный, он очень инспектор. Поговорили с ним сегодня, никаких вопросов нет. Хороший инспектор. А яка була причина зупинки? Зупинки 10 стаття. А, це євроавтомобіль, що Да, він да, півтори да. години тримав, так? Полторы года. Вам потім була пояснена причина зупинки. Говорю, Відсутність представьтесь. наклейки. Не, сначала ты показывай документы. Я не А чого буду відпустив? слухати ваші Ну, Вадик уж рекомендації. позвонил, он Ми з вами ему до цього ругался с спілкувалися, ним, разговаривал по з вами телефону. дійшли, що я не буду И потом виконувати такие ваші что-то невыгодно, рекомендації. что вы же приехали. Все, Що я не буду виконувати Щоб ваші А ти Разрешил. фіксував дії? Ну не все А получилось. скажи, На что он на телефон. тебе не написал? Нет наклейки, ну, нарушение, по его мнению. Чё ты написал? І так, друзі, ще один епізод. Едік, співробітник поліції, зупинив євроавто. Начебто у нього була інформація, що не цей водій Восов півтори години тримав водія на посту, а в подальшому просто відпустив. Не складав адміністративний матеріал, але водій був змушений чекати півтори години на сонці щоб довести поліцейському, що причина була безпідставна. Зателефонували в Адосу, відпустили, ми приїхали. Ось коментар водія ви отримали. Ну, в чем там проблема была? Е, Водія було, е, в чому проблема? Я Ну не да. знаю. Так, а Запитайте чё вы- в нього. Ну, он мне рассказал, почему не отпускали машину. Опять документы просили показать. Транспортним засобом керувати має право тільки водій. Так. Водієм є особа, яка має при собі посвідчення водія відповідної категорії Согласен, на ну, транспортний засіб. Це передбачено правилом дорожнього руху, законом України. про дорожній рух. А самое. Ну вот сейчас, вот я стою. Вот, смотрите, вот, вот машина, подожди, вот смотри. Останавливаю его, вот смотри, вот без, без номерного знака едет. Чего вы не остановите его? Ну хоть раз покажите. Ну останови, возьми, вот ты стоишь с палочки, останови. А чему вы кричите, Антон? Блядь. смотри, машина едет без номерного знака, что ты его не А чому ви тормозишь? кричите, я не пойму. Пока нас здесь не было, вы тут дрючили, вы останавливали. Я видел, как ты там фуру дрюкал, там стоял. Я же видел это. Вот там, что за фура была за проблема? Что вы его остановили? Ну, вы стояли на аутлендере перед фурой. Перевірити, чи в нього є документи. на Какого вантаж. вы вообще просто проверяете документы? Это предусмотрено 35 статьей. Вот просто вопрос обычный, простой. 35 статьей предусмотрена проверка документов. Вантаж. И Перевіряєш что? документи на вантаж. По основанию для Походження, проверки походження, документов на вантаж. Походження, походження. Вот торчак. Походження Вадик. А вантажу. золотая у тебя цепочка. Слушай, Нормально у тебя брюлика. Здравствуйте. Здорово, это ты со мной Вы разговариваешь. представьтесь. Это ты со мной сегодня Представтесь, пожалуйста. Это ты А он со мной обязан? сегодня Ну, вы разговариваешь. Я говорю, я сегодня с тобой представься. разговариваю. Вадим Николаевич. Ну, у вас є прізвище Вадим Миколаївич. Зачем тебе моя фамилия? Ну, у вас є прізвище Вадим Миколаївич. Мені так буде з вами більш комфортно спілкуватися. Як ви мені представитесь? Кто ты? Я зараз вам представлюсь. Да, Слышишь, выкинь свою Так вы же на балалайку. службе, что вы по телефону говорите? Так есть рация для этого. Для служебных необходимостей есть же рация, правильно? А есть рация у вас? О, вот трещина. Вот он, этот старчак остановил и начал рассказывать м- моему клиенту о том, что трещина там какая-то на машине. А у самих что? Какая трещина вообще? О чем? Ну что за цирк? Тріщина лобового скла це технічна несправність чи ні? А? Попередження безплатно. Але в правилах дорожнього руху зазначено, що це технічна несправність. Зазначено в ПДРі. Який пункт? Параграф 31. Який я, пункт? я розумію. Пункт... в принципі, за це не притягує е, водіїв. Я, ну, в частності, Полтава за інші міста не можу сказати. знову, друзі, поки ми на посту, чомусь поліція нікого вже не зупиняє, але до цього ми фіксували, як далекобійників зупиняли та інші автівки. Знову чомусь не зупиняються авто, не виявляються адміністративні правопорушення. Ви зупиняли фуру? Ми їхали сюди. Да, да, За відсутністю така? Прямо ж я ж не можу сказати, є в нього ОТК чи немає. Наліпка була. Наліпки не було. Стосовно ОТК, не забуваємо, необхідно згідно правил дорожнього руху наліплювати оцю наліпку, щоб на посту поліції поліцейський вже фіксував, що ви рухаєте, рухаєтесь з наліпкою. А ви фіксуєте, що він без наліпки їде? В якому плані? Ну, щоб зафіксувати, що транспортний засіб рухався, а наліпки не було. Ем, ну, ви бачили качество камер, можливо, А на можливо, буде видно. фіксуєте? Е, ні, не фіксуємо. Розгляд справи проводите? Ні. Е, Ні, взагалі, коли а, зупиняєте, е, проводите процедуру розгляду справи, дотримуєтесь. Того, щоб перевірити транспортний А, засіб, при чому тут наліпка? Я взагалі. Наліпка це тільки адміністративні. А взагалі, звісно, камера обов'язково. У нас кожен розгляд справи обов'язково використовується камера, без цього просто Вивчаємо докази, да? Причина Да. І знов таки ж, як ми вивчаємо докази, якщо людина відмовляється виходити з авто. Ви не зобов'язані виходити з авто. А докази на посту. От колізія. Або иного <laughs> Як я вам казав, через телефон можливо. Це так для зручності. А, фіксує, перекидаєте на телефон. А чи допустимий це буде доказ? Е, В суді Електро... Електронний підпис ви ставите, коли ви копію ні, ні. робите на телефон? Ты можешь только э, слабых грузить. А ты погрузи посильнее людей, которые более подкованы. Если бы ты меня сейчас бы остановил бы, я бы тебя, ну просто, я бы тебе мозг бы выедал. бы. Ви знову не на ви спілкуєтесь. А я вважаю, що дуже посадовою особою Подожди, оно, оно сошлись мне на норму закона, а я сошлюсь на твою норму, где ты меня должен уважать. А я ж говорю, ще не почалось, я так вважаю. Послушай, свою вожалку можешь засунуть в штаны себе. А я буду разговаривать на, ру- на норме Я закона. зрозумів, розмова ні Стоять, про- ні я про тебя що. еще не отпускал. Ви всі дуже добре знаєте Вадоса, як він емоційно спілкується з співробітниками поліції. Коли без причини зупинили, як ви мене, я спокійно. Запитав причину зупинки, залишив 100, на 102 скаргу. Тому що, якщо я буду вказувати там ти дурак і придурок, ти ж розумніше від цього не станеш. Я йду згідно законодавства, використовую свої права, не витрачаю свої нерви, тому що розумію, ну вам не дойде, якщо буде емоційно на тебе. Е, Це конфлікт буде вже. Ти розумніше станеш від цього? Ні. Але поліція вже дістала деяких водіїв, тому вони ось так реагують. Насколько я знаю, всегда так реагируют. Е, на- на- на все. Абсолютно. Привет, мужики, як дела?